привет! Я вам хочу сначала сказать спасибо за то, что вы на меня подписываетесь. У нас уже 100 подписчиков. Что вы смотрите мои видео, пишите комментарии. Спасибо вам. Мне очень приятно. Сегодня мы с вами будем рисовать гимнастку. Но сначала подпишитесь. Ну что, начнем? это я уже нарисовала гимнастку. Вот такая у меня гимнастка получилась. Если вам понравилось видео, подпишитесь.